Piranhas, margens plácidas De um povo heróico, bravo, retumbante E o sol da liberdade em raios lógicos pátria amada, ó pátria amada, labrada, salve, salve. Brasil, um sonho raio vive, de amor esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a do cruzeiro resplandece. Gigante imenso, imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras obras Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Assim. o teu sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor. Mas no futuro e glória do passado. Concebes a justiça cada forte. Verás que o filho teu